I'm gonna show some sickness, I'm gonna be so rude You hear me singing like that, cause I just felt good I'm making this just for having fun I swear I really feel like I have a gun I have no gun, I feel I'm done So today, I'm gonna troll Stranger Things 1 I'm gonna troll, I'm gonna troll Until they make us season number 4 باقي خير من العفط اللي يعمل فيه كافون ووليد النهدي وغيرهم وغيرهم, وغيرهم. عسلامه الناس الكل مرحبا بكم في فيديو قديم عسلامه الناس الكل ومرحبا بكم في اول فيديو باش نحكي على سيري سيري تحكي على groupe تاع فروخ groupe تاع فروخ يحكوا على عسلامة الناس كله مرحبا بكم في اول فيديو ال série تحكي على كبسه تاع مفرق وحاجات تخرج من الحيط وشرطي يجي كل شيء كان شرطي و couple ما عندهم حتى علاقه بالحكايه جم donc ال série تحكي على شله تاع اصحاب ستاندار كيما اي شله تاع اصحاب اخرين فيها الانيق والدماغ تاع القعده فيها زاده الكاسح والحرب اللي ما وعندهم زاده البوهالي تاع الجروب ليزي يزي بوهالي ليزي يزي افرم ليزي يزي عقون وزيد يحكي بالسفاهه <laughs> وعندهم زاده والله ما عرفتش بيه السيد هذاك جوست هكا تحب تشدو من خشمه هكا هو سو so, هز غيرات لي بيتي زونفون يكملوا يلعبوا مونوبولي ولا نعرفش عليهم في العشرة تاع الليل ومن بعد كل واحد يهز البسكليت تاعو ويروح هكا يعني ان زونفون ان زونفون قلت هكا يروح وحده في الليل ومن بعد يقول لك او تخطفوا ما اكسيدون وما مدرش لهنا بعد ما الطفل حكى في الفيكس طيج التليفون وخرج يجري اتو نرجعوا نحكوا عليها من بعد الاولاد اللي غادي تفكروا وقت اللي طهار يقول لكم شوف شوف العصفور شوف من بعد تك تك تك هذيك هي عاود لهنا يا شو ما احلاها طفل شو ما طول شعره مش كيما الاخر خشمه ياسر طويل على الاقل هذا شعره هو طويل شو ما احلاها الصماش شو يا شنو شو اللوب محلاك باش تشعل شو شو محلاك كي تضوي كذا يا يا يا يا كاو صاحبي سكرنا كاو فمش لك كاو قفل هاي كل واحد يروح هاي في حتى 10 دقائق تمثيل ما عملهاش الطفل ما بعرف اسمه من بعد تقدم شويه في الحلقه تلقى هال cute girl هذه بجد مش شايف الحلقه تلقى الطفله هذه اللي هي اخت هذا اللي هي بصاحبه سبايدر مان اصلا ما نعرفش شنو مدخلهم couple في حكايه كيف هكا ولا شنو ينجموا يعملوا في série تاع رعب من بعد تزيد تقدم الحلقه الاولى كهو الحلقه الاولى كهو جيبوا لك السيد هذا ويخلوك اول ما تشوفه تقول يا يبيع في الشراب يا يبيع في الزطله يا يسربي في الزباين يا يا يا يا حتى لين نكملوا مع رئيس شرطه هوكنز Oh, yeah? <laughs> Yeah. Oh, it's better than your wife when I left her this morning. <laughs> While you were drinking or sleeping or whatever, بون هنا مش باش نحكي على العزوز الكبير اللي تقح في الدخان على الصباح some kids are stealing the gnomes out of his garden oh, again. those garden gnomes again. Well, I'll tell you what, I'm going to get right on that. On a more pressing matter, Joyce Byers can't find her son this يعني هنا نتفليكس تحب تفهمني وتوريني وتقنعني انه السيد هذا ما يفوتوا حتى شيء جامد عادي يلقى زوز يلعبوا في الرامي في بيرو الخدمه بيان سور كابتن مضيع تيارس السيد حاط رجل على رجل كان تشدو من رجله وتقلبوا وتخنخضوا اتو تشوف الجوكه اللي تطيح هذا كان مش الجاريه جريته هو اصلا والسيد ديما يجي قبلك للخدمه على خاطر انت بعد هذه نفهم انك تجي مره في الفيلم ولهنا الترجمه غالطه راهي ما هو باش نجتهد انا باش نصلح bet you could talk to New York on this thing. <laughs> Think bigger. California? Bigger. Australia? Oh, yes. نرجعوا للفيكس مع بعض المراه هذه اللي هي ام هذا بعد ما حكيت حتى هي وتكلمت في الفيكس تسال شبيه التليفون هو از ذس وبدات تهز وتنفض Hello? Hello? Lonnie? Hopper? Who is it? Will? Will? تبي تعرف شبيه الفيكس جيست هاوس بيه التليفون بالنسبه لهيك الكوبل التافه وهيك البيتش تو يجي نهار ويطيشك راهو اما انا هاو باش نعطيك ثلاثه نصائح باش تلقى روحك حاضر لكن نهار ثلاثه حاجات تعملهم لاي راجل يولي يندم ويجري وراك سو so, كانك طفل وقصيتها مع صاحبك وتحب يندم على النهار اللي قصها فيه معاك تبعني واحد ما تنسش عليه التليفون خاطر ماك تعرفه ما يطلبك كان ما يبدا سكران ولا يبدا قاعد وحده اثنين قصيتوها سي قصيتوها ما تخليش يبقى يحكي معاك ديما ابخس الكاس ثلاثه بعد ما تقصوها ما تبقوش صحاب خاطر ماك تعرف عادي من غدوه تفيقي في فرش كان طلعتي انا غالب عليكم انا حتى واحده فيهم